Ok. Bah, un message de solidarité aux camarades de Hawk des Spartacos en Grèce. Euh, merci pour euh, l'interview. Euh, ici en France, les camarades d'anticapitalisme et révolution je vous souhaite beaucoup de force et courage pour les luttes que vous menez contre l'austérité de gauche du gouvernement de Tsipras, qui depuis, maintenant un bon moment s'en prend à tous ceux qui luttent en fait contre, contre l'emprise et contre les réformes euh, antisociales de ce gouvernement. Donc euh, ce message de solidarité, de soutien euh, aux camarades d'Ogde Spartakos, aux camarades d'Antarcia et à tous ceux et celles qui se battent contre ces réformes, contre ce système capitaliste, contre l'exploitation et pour une autre société.